Hai teman-teman, hari ini saya akan mencoba MRT di Jakarta Sebagaimana kita tahu, ini adalah MRT yang pertama di Indonesia Ya, jadi tentu kita bangga dan sekaligus penasaran ingin mencoba transportasi baru Oke, kita akan masuk di sini dan saya tidak membeli tiket dikarenakan saya masih punya kartu flash dan tadi baru saja melakukan top up jadi masih ada banyak saldo di dalam dan saya tinggal tap nanti kartunya di sini nah, kartu ini akan saya tap kemudian kita turun untuk mengambil keretanya teman-teman saya penasaran banget apakah kereta kita sama dengan kereta MRT di negara-negara tetangga kita ketika saya backpacking ke negara-negara ASEAN kadang saya berpikir kapan ya Indonesia juga punya MRT seperti ini dan akhirnya hari ini saya bisa menikmati MRT di negara sendiri yeay Oke di kereta masih ada security yang cukup membantu untuk menertibkan penumpang Lebak Rab Station. Jadi kita dari Bundaran HI menuju ke Lebak Bulus dan keretanya sudah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk di dalamnya dan juga ada kursi prioritas untuk uh, lansia, ibu-ibu hamil dan anak-anak. makanan akan terbuka. The next station, ASEAN Station. ASEAN Station. The doors on the right side will open. Pastikan barang bawaan Anda tidak tertinggal di dalam kereta. Please make sure to take your luggage with you when you get off. Oke, okay, teman-teman kita sudah sampai di stasiun Lebak Bulus dan kita keluar. Nanti saya akan balik lagi ke Bundaran HI, tapi untuk trip yang pertama ini harus diselesaikan sampai ke pintu keluar. Jadi nanti kita akan uh, tap kartunya lalu kita keluar dan masuk lagi jadi ini adalah stasiun terakhir yaitu stasiun Lebak Bulus stasiunnya juga bersih kita turun dulu kita bisa menggunakan lift uh, eskalator maupun tangga dan saya memilih lewat tangga untuk pulang nanti saya berencana mencoba menggunakan tiket MRT sebenarnya saya masih ada saldo di kartu flash tapi saya akan coba membeli tiket untuk tahu seberapa mudah membeli tiket di stasiun oke kita tetap keluar dulu lalu kita membeli tiket di sini ini ada banyak penumpang juga sedang membeli tiket ya? belinya bisa pakai kartu debit maupun kartu kartu uh, eh, maupun uang tunai uang kertas. dan saya akan membeli tiket menggunakan uang tunai oke mari kita beli untuk single trip pilih satu karena saya sendirian masukkan koin atau uang kertas cetak trip. Oke, jadi ini adalah biayanya untuk mencetak hmm, struk kalau kita mau struknya lalu tunggu tiketnya nah ini dia tiketnya tiketnya dalam bentuk kartu silakan ambil tiket ambil uang kembalian di sini sama struknya dan kita akan masuk lagi kembali ke dalam stasiun untuk kembali ke Bundaran HI kartu ini uh, bisa dipakai beberapa kali tapi tadi saldonya hanya uh, single trip jadi hanya untuk satu kali perjalanan jadi kalau kita mau pakai lagi kartu ini kita tinggal isi ulang lagi Nah, kartunya kita tap di sini kita masuk lagi lalu naik lagi untuk mengambil kereta pastikan berdiri di garis batas yang sudah ditentukan dan jangan berdiri dekat pintu karena itu berbahaya dan juga menghalangi akses dari penumpang yang baru saja keluar dari kereta. sekarang kita akan um, masuk kereta dan kembali guys siap-siap berangkat keretanya sebentar lagi berangkat Oke, kita sudah sampai lagi di stasiun Lebak Bulus, eh, stasiun Bundaran HI dan sekarang saya harus tap kartunya untuk keluar dan kita sudah selesai perjalanan bolak-balik.